En primeiro lugar, darvos as gracias polo esforzo de participar en esta movilización coas restriccións que estamos a vivir. Eso demostra que a xente da CIGA somos conscientes de que non podemos quedar enclaustrados por moita pandemia que exista. Facemos esta movilización enmarcada ou inmersa, digamos, nunha campaña nacional que ademais se titula así frente á crise Saída Galega Xusta. Unha campaña que non é non é unha campaña máis. É unha campaña porque na CEGA somos conscientes de que non podemos sair desta nova crisis, desta nova situación, unha vez máis, coas medidas que nos expuxeron para salir da situación anterior. E ademais, esta campaña está basada en dúas cousas. Unha serie de propostas que elaboramos que están recollidas nun documento que xa vos digo, podedes acceder a él na páxina da CIGA, un documento, insisto, de propostas para iso, para unha salida xusta dende o punto de vista da clase traballadora, unha salida xusta galega e, ademais, que pretendemos acompañar de unha serie de movilizacións porque, obviamente, non nos vai a caer nada do ceo e hai que mobilizarse e esa é a nosa obriga. E aproveito este momento para invitarvos a todas e a todos vós porque esa campaña necesita tamén divulgación, necesita divulgación, introducción na clase traballadora. E aproveito, insisto, para invitarvos a todas e a todos a que vos apuntedes ao calendario de asambleas de delegadas e delegados que vamos a desenrolar durante os seguintes 15 días deste mes, que ademais é vital que participedes, non só para que fagamos entre todas e todos de autofalantes hacia a clase traballadora, hacia os nos compañeiras e compañeiros, sino a, a, tamén a toda a sociedade de que hai que ter e que temos que dar a batalla por outro tipo de salidas dende o noso punto de vista. E, ademais, esas asambleas teñen que ser e servir para compartir, para compartir esas vivencias que todas e todos temos no cotío, nas nosas fábricas, para debatir e tamén, insisto, moito para sacar conclusións. Eu vou a ser moi bruto, eu vou a ser moi bruto. Pero é, é unha realidade que temos que ser nós, o corpo de delegadas e delegados da CIGA, os que fagamos pedagogía na clase traballadora sobre de todo para combatir toda a avalancha, toda esta avalancha que dende o capitalismo e este sistema están introducindo por desgracia en moitas mentes e levándonos ou tratando de levarnos, levar a clase traballadora a ese espacio e a ese mundo de sumisión e a ese decir, bueno, é o que hai e nada máis. Non é o que hai, temos que combatir contra o que hai. Decía antes un documento que recolle unha serie de propostas. Obviamente, propostas urxentes, propostas urxentes e inmediatas, porque, insisto, non podemos, unha vez máis, pagar os traballadores a salida desta crisis. Unha saída que, como xa padecimos da crisis do 2008, basouse única e exclusivamente en saquear as clases traballadoras. Pero, ademais, para iso, insisto, están aí estas medidas inmediatas e salir da crisis de outra maneira significa que xa no inmediato os goberno ten que votar abaixo esas reformas tremendamente agresivas como foron e como están sendo aínda na práctica que despois de o tempo que levan gobernando aínda non votaron abaixo a reforma laboral, a reforma das pensións, a reforma da negociación colectiva, etc. etc. Pero ademais este documento recolle propostas para un novo modelo económico e social, recolle os piares básicos para instaurar un novo modelo económico e social máis xusto e solidario. Porque, compañeiras e compañeiros, sobra decir que este sistema no que estamos a vivir está esgotado, está fracasado, fracasou, e unha prova témola con esta desgracia da pandemia do COVID. Vimos claramente como este sistema era incapaz, foi incapaz e está sendo incapaz de afrontar a situación. E iso dase, entre outras cousas, por ter todo, todo a produción, incluso dos bens básicos, como poden ser os sanitarios, en más privadas, e non só en más privadas, sino en unha economía globalizada e en deslocalización. Eso é a realidade que estamos a padecer. Por tanto, o sistema é fracasado e aí tedes en ese documento os piares básicos para traballar na instauración dun novo modelo económico e social máis xusto e solidario. Basado, obviamente, na redistribución da riqueza e na aposta polo público. E aí está o fracaso, o fracaso de non ter unha aposta seria polo público, na sanidade, no ensino ou mesmo nos cuidados, mirade ou miremos a desgracia que está a pasar no tema das residencias. Eso ten unha lectura clara. Puxéronse en máis do privado. E o privado, que ninguén nos engañe, que está única exclusivamente para levar petos ao seu a levar cartos aos seus petos. En definitiva, hai unha canción por aí que dice para roubar os pobres e darlle aos ricos. Esas son as políticas tanto do goberno central, foron, están sendo, como do propio goberno da Xunta de Galiza. E falar da Xunta de Galiza e falar do noso país leva consigo ter perfectamente claro, perfectamente claro, que necesitamos en este momento ainda máis capacidade de decisión. Capacidade para decidir qué país queremos y cómo queremos este país y qué sociedad queremos en este país. Frente a un gobierno galego sumiso y absolutamente colonizado, sumiso y absolutamente colonizado, que asume que nuestro país llega a ser un reducto de suministro de materias primas y de man de obra barata de usar y tirar. Preguntádevos vos si coñecedes algún proxecto reindustrializador deste país para eso, para manter e para poñer en marcha industria en este país, preguntádevos se si coñecedes algún. Estou seguro que na vosa cabeza si escoitades nos medios de comunicación falar moitas veces, por desgracia, e eso dá o calado deste goberno de servizos, de turismo, etcétera, etcétera. Que decir, que decir deste goberno? Sumiso e absolutamente colonizado. Un país que está en emerxencia social e económica. Eu atrevo a decir que xa dimos un paso máis, xa superamos a emerxencia social. con Unha desertización industrial galopante, vémolo na nosa comarca en particular, e con unha falta absoluta de proxectos. Obviamente, temos que ter claro, e eu creo que todas e todos o temos claro, que non hai saída a esta crisis, nin a ningunha crisis históricamente, se non existe inversión pública. E aí permitídeme baixar máis abaixo, baixar a nosa terra, baixar a nosa comarca. Se alguén necesita, se algunha, se algún eh, comarca necesita inversión pública, en este momento é a nosa comarca. A nosa comarca, atrévome a decir, que xa pasamos da sala de urxencias á sala da UF. A nosa comarca estámonos xogando o ser ou non ser. A nosa comarca disparáronse, superamos todos os parámetros en exclusión social. A nosa comarca disparouse e superou todos os, os parámetros en pobreza laboral en pobreza laboral. Os certes vémolos no sindicato día tras día e con agravante de que moitos destos certes están xa na plataforma de convertirse en eres. Máis pobreza laboral. Que decir, só algúns exemplos. Seguro que se me quedan moitos, pero aí temos o naval, na práctica sin carga de traballo. Non só na construción, nas novas construccións, sino tamén nos sectores de reparacións, no sector de turbinas, e eso que tantos titulares queima dos políticos deste país e tamén desta cidade que a enerxía eólica só un dato. Onte, aínda onte, Os compañeiros de Nervión estaban negociando un ERTE. Os compañeiros de Nervión son os que se dedican á enerxía eólica nas instalacións da antigua Astano. Eso dá a medida de como nos miran e como temos que fuxir das mentiras desos titulares. Pero que falar da transición enerxética? Tempo levamos demandando unha transición enerxética xusta. Unha transición enerxética xusta significa eso, unha transición que ten que ser unha realidade. Se un proxecto se vai, que menos que outro proxecto. Que menos para unha comarca que alguén decideu no seu momento que se iban a explotar os nosos recursos os nosos recursos para producir enerxía para os demais, mayoritariamente, por certo, o igual que o naval, que alguén decideu que nos tiñamos que quedar a eso, que menos que un novo proxecto e non deixalo única e exclusivamente de quen chupou da teta, perdonada a palabra, aquí históricamente as empresas privadas, Endesa en este caso. Que falar do sector primario, absolutamente abandonado porque non teñen esta comarca na cabeza que temos futuro tamén, parte do noso futuro está no sector primario. Loubanse das, de que sí, sanearon a ría, non é discutible iso, pero non chega con sanear a a ría, dixémolo históricamente, unha fonte moi importante de postos de traballo e esa ría está sin regenerar. Estivemos vendo e seguiremos vendo as movilizacións dos compañeiros e compañeras mariscadores que cada vez teñen unha ría con menos recursos. Pero isto non se queda aquí, compañeros e compañeiras. Aí estamos vendo en esta comarca como pechan os hotéis, un día un, outro día dous, outro día tres. Aí estamos vendo en esta comarca como os taxis se anuncian que teñen que levar adiante despidos, etc. etc. E isto vos creedes que é polo turismo en Ferrol? Isto é porque a industria en Ferrol está de capa caída, está morrendo, está esmorecendo. Eu quero aproveitar aquí este acto, xa o fixemos onte en roda de prensa, para facer un chamamento a Comisión Sobreiras e a UGT para recuperar a movilización en esta comarca. É o momento, decimos moitas veces é o momento, pero como decía antes, esta comarca está na UFO e é o momento no que se están a falar dos orzamentos do Estado, que, por certo, abandonan absolutamente a esta comarca, non só no tema de industria, sino no tema de infraestructuras, seguindo manténdonos aillados aquí, etc. etc. Pero tamén dos orzamentos da Xunta, que terá moito que decir porque é a responsable de industria en este país. Por tanto, vamos a facer ese chamamento. Eso non significa para nada que se non están dispostos a sumarse ás movilizacións, a CIGA seguiremos con ela, porque con elas, porque é a nosa responsabilidade. Será a súa conciencia a que dite se se queren sumar ou non se queren sumar. Non nos vai a condicionar absolutamente para nada. Eles terán o problema. Se antes da pandemia tiñamos incluso diseñada xa unha movilización comarcal, serán conscientes, ou será un ser problema ser conscientes ou non, que hoxe estamos en unha situación moito máis preocupante. Polo tanto, vamos a facer este chamamento, pero eso non significa que a, siga, que a siga non sigamos movilizándonos por Ferrolterra e tamén na defensa a ultranza desas propostas que vos decía antes que a CIGA vamos a presentar aos partidos políticos, á Xunta de Galicia e tamén ao goberno español. Porque insisto e quero rematar como empecéi antes de darlle a palabra ao compañeiro Paulo, que ademais agradezo que este aquí, noso secretario xeral. Temos que dar a batalla por unha saída xusta e galega a esta crise. Moitas gracias.